Halo guys, balik lagi sama saya Sengut Game Oke, okay, kali ini edisi Summons ya Oke okay. Kayaknya gue bakal summon SWC Scroll itu ya 89 ini lumayan lah ya space-nya Oke okay. Ada berapa MS gue? 18-an ya, gue bakal habisin ini Sama SWC Scroll 2018 ya Oke, nanti kita ambil itu setelah Evo ya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi. Cuman iseng-iseng summon doang ya hari ini ya. Oke, kita Evo. Itu langsung kita summon ya. Uhuhu. Lanjut. <laughs> Oke, ajarlah ini 18-an ya. Uh, langsung petir nih biasanya net 5 ini bener kan net 5 bener ini oke okay. jalan lagi bang back to back bang awalnya aja udah begitu ya kayaknya suram gitu ya bagus ini kayaknya kita lihat berapa petir ya 18 ini dua aja udah syukur sih oke okay. Oke, dua. Lumayan lah ya. Shit. Lumayan ya. Buat Olivia itu. Lagi? Oh enggak ya. Oke. Oh kita nanti bakal tukar premium pack deh kayaknya gue. Dua biji ya. Dua set ya. Oke, tiga ini sih bagus sih. Rednya ya. Uh. Stop it. Get some help. Oh my god. Wah, oh, gila. Ini yang gue pengen banget. Oh my god. Waduh, mimpi apa gue semalam? Anjir. shit. Holy shit. Holy shit. Anjing gue pengen banget ini. Akhirnya. Oh my god. Oh my god. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh gemeter gua. Kayaknya kita nggak jadi ya tukar premium pack ya, sorry ya. Gue mau eh, farming ya, oke ini. Oke, kita ambil yang Amerika ya. Gue pengen saudara kembarnya ya, tapi kayaknya nggak mungkin lah ya. Tapi ya udahlah, nating tulus ya. Oke. jelas sembarang dulu ya di sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, thanks God bener ya. Oke, okay. marilah kita berdoa bersama-sama. Klik ini ya, molong ya. Oh my no! Yeah. Aduh. Tapi nggak masalah guys. <laughs> Gue dapat kepanjangan. Ya. Aduh, gila. Oke, segitu dulu dari gua ya. Thank you. Comment, like, subscribe. Bye bye.